O Brasil é recordista no número de infectados e mortes causadas pela Covid-19. 35 milhões de brasileiros não recebem água encanada e tratada em suas casas. 100 milhões de pessoas não contam com serviços de coleta e nem esgoto. A situação de habitação e saneamento das pessoas negras é mais grave do que a da população branca. O racismo ambiental faz com que elas vivam em territórios marginalizados pelo poder público. São elas que sofrem mais por se concentrarem nas regiões que não têm infraestrutura adequada. Pelo menos 200 locais em São Paulo ficam sem abastecimento durante a noite, quando a companhia diminui a pressão da água dos reservatórios. A falta de investimento em saneamento básico agrava os efeitos da pandemia. Nossas periferias criaram alternativas solidárias para o enfrentamento da crise. Em todo o Brasil, comunidades vêm se juntando em arrecadação de cestas básicas e kits de higiene. Cooperativas e costureiras se juntam para confeccionar máscaras que ajudam a proteger suas comunidades. E profissionais de saúde e limpeza são a linha de frente nessa pandemia apoie a sua comunidade e, se puder, fique em casa.